she shot me one time. Bang, she shot me two times. Bang, bang, bang, she shot me again, but she's gonna be mine. 宪兵，看一看不听话的下场，切狗头啦！ <laughs> 嗯嗯。ready. question. 沐浴露和香香皂，今天用哪个好？毛巾与毛小丫丫，水温刚刚好。泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙。大声唱歌扭。你 <laughs> 个笨蛋猫。 哎。 <laughs> Uh... помощи. Сегодня будет туса, я сегодня напьюся, сегодня будет туса, я сегодня напьюся, сегодня будет туса, я сегодня напьюся, сегодня будет туса. выходной. На -на -на -на -на. Сегодня будет